Bueno, aquí tenemos un pez de aguas muy profundas y que por su tamaño pues, es de una edad avanzada. Vamos a medirlo. Esto realmente es mucho, porque en libros y registros marcan un tope de crecimiento de no más de 35 centímetros. Pero vamos, que me he encontrado ya más de uno que supera holgadamente esa medida, hasta los 40 centímetros. Este vemos que se queda en 36 y medio y hay que tener en cuenta que este pez ha encogido, porque lo he tenido almacenado en el congelador y lo acabo de descongelar. Ahora lo que quería mostrar es cómo funciona su boca retráctil o más bien cómo disloca su mandíbula, eh, cómo se abre y se cierra para engullir a sus presas. Ahí lo tenemos. Bueno, eh, esto es el filamento que usa como caña de pescar. Y eso es todo. Gracias.